el clítoris. Ens pensem que el clítoris és aquell cigronet, botonet que veiem allà, no? amagadet, entre els llavis, allà si tot tímido. Allò és el glande del clítoris, és la punta de l'iceberg. Vale? És la part de fora, per dintre. Vale? Això imagineu-vos que aquest, aquí tinguéssim una dona així, vale? jo estigués, estigués mirant el coll d'una dona des d'aquí, així que... Vale? les cames així, per aquí. Llavors, a sota del glande del clítoris hi tenim uns, unes, unes parts vale, que són de teixit erèctil. El clítoris i el peni tenen el mateix origen embrionari. Vale? Són el mateix òrgan evolucionat cap a un cantó o cap a un altre. I el, per tant el clítoris és supersensible. De fet, el glande del clítoris té 8.000 terminacions nervioses, que són el doble de les terminacions nervioses d'un penis. Si el penis és supersensible, que el penis és eh, molt sensible, vale? però el clítoris més. Vale? Llavors, ens aprovem el clítoris i ens hem d'aprovar ah, com, com timidez, vale? la subtilitat, no li agraden els atacs directes, el clítoris l'atac directe i fa uuuh, tal. Vale? L'hem de convèncer perquè surti, hem d'anar apropant-se, no? Noies, no us imagineu, eh, que sí, que us agrada que els nois se vagin apropant, ara te faig pessimelles als pèls, ara pujo per les cames, ara després m'apropo i faig veure que li faré un petó, però no li faig un petó al clítoris i m'aparto, i després li... Eh, eh, i després m'aparto i el clítoris va fent... No, no, llavors els homes van allà, mètode l'hembra, el clítoris, el clítoris hace ¡Aleluya! Entre d'altres coses us estalviareu unilingus matorianos, maratonianos, estos de demás, si se corre una vez. ¿Vale? Perquè a vegades el que fem és anar directe, no? Besito, pezoncito, clitorito. ¿vale? I el clítoris no està preparat, llavors clar, s'ha de fer tota la preparació. Juguem i deixem el clítoris pel final i ja veureu que tot un xumat meraviós.